Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence, si chiama Rock and Doll Volume Mascara, eh, stavo guardando, è un 12 ml e costa sui 4 euro e qualcosa, quindi ok. E vi faccio vedere lo scovolino, l'applicatore è super super cicciotto, leggermente incurvato, ma ha l'essetto alle belle divise io lo trovo molto comodo e anche se è così grande non c'è il rischio di sporcarsi quindi ve lo assicuro è impossibile sporcarsi allora adesso qui sotto cioè, vi faccio vedere come si comporta durante l'uso dunque questo mascara come tutti i mascara dell'Essence è davvero nero nero intenso già la prima applicazione rende le ciglia eh, subito ed è più definite e più allungate poi con varie applicazioni tende anche a volumizzarle perché comunque la formula ehm, si aggrappa a ogni singola ciglia l'applicatore è molto comodo prende bene tutte le ciglia quindi dalla prima all'ultima un leggero effetto zigzag ma le prende benissimo con il fatto che ha questa leggera curva qui in alto ed si va a applicare spingendole e quindi le mette in piega ed dà un effetto ancora più allungante e più volumizzato davvero è un mascara molto valido ehm, con la primavera non mi lacrima eh, non, non, tende a sciogliersi anche se mi lacrimano gli occhi anche se non è waterproof non secca le ciglia non crea grumi, non si sgretola durante il giorno, non si va a macchiare nella parte sotto dell'occhio e si strucca facilmente con un qualunque struccante apposito per il, gli occhi, quindi un bifasico, un'acqua micellare, una data per il trucco occhi, tranquillamente si rimuove e che altro dire, io questo ve lo consiglio perché davvero è molto valido, fatemi sapere se l'avete provata, come si trovate, come sempre spero di essere stata utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e mi, mi raccomando alla campanella così viene avvisato nei prossimi video che carico e alla prossima, ciao!